ازيك يا كريم آه، ازيك يا محمد يا زكي عامل ايه ازيك وازاي الاسره ازاي كل حبايبك والله تمام الحمد لله بقول لك دلوقتي آه، مركز الدراسات الاشتراكيه عامل لك تكريم آه، يوم الجمعه ان شاء الله وهم عايزينك هيكرموك ويمنحوك شهاده تقدير هم عاملين تكريم للمعتقلين وعايزينك يعني توصل رسالة للناس اللي هتكون حاضرة ويعني التكريم ده فتحب تقول ايه؟ انا عايز تحياتي تحياتي لكل الناس الشرفاء والعمال وكل الاحرار في العالم وفي مصر بالذات بلدنا ووطننا لهم اصمدوا واحنا على العهد واحنا ضد الفساد حد ما نحرر بلدنا من الطغاة المستبدين فان شاء الله ربنا يوفقنا وانتوا صمدوا وانا كويس الحمد لله وما تشغلوش بالكم بينا ده احنا لازم ندفع الضريبه دي اقل ضريبه ان في ناس دفعت ثمن ثمن غالي من ارواحها ومن اجل الوطن ناس استشهدت وناس اصيبت وناس ما زالت في السجون كل ده من اجل الوطن فانتوا ان شاء الله اصبروا واصمدوا وكونوا يد واحده ضد الفساد وضد الطغاه وضد إيه؟ حكم العسكر طيب انا بشكرك وان شاء الله الكلمه دي تتذاع في المؤتمر وان شاء الله تبقى كويس وان شاء الله نبقى على تواصل دايما مع السلامه يا محمد